igihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa mugenzi ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito urahawe ikaze kugira ngo uze ubane nanjye nka kino cigwa icigwa twovuga yuko kidasanzwe niba hari ibindi byigwa utashoboye gukurikirana ari ikiki uhamagaruka kugikurikirana kuko ni icigwa gikomeye gikomeye cyane mu by'ukuri kivuga ngo imizi y'ingorane n'ibibazo biri ko biraba ku isi imizi y'ingorane hamwe n'ibibazo biri ko biraba hano ku isi urumva yuko kugira ngo ushobore gukira ingorane ziri ko ziraba hano ku isi kugira ngo ushobore nawe kubona ubuzima bwiza kugira ngo ushobore kugira ibyizigiro n'amahirwe yose ashoboka ni uko wobanza ukamenya n'abayazane uwo ari we iyo ibintu biri ko birazanana turi kubona ibintu biba biba biba biba bivugwa bikogwa ariko ntituri gutahura iyo biri ko birazanana mugenzi ndaguhamagarira muri uno mwanya kumviriza kino kiganiro kugira ngo ushobore gutahura neza turi mu gihe abantu bumva ubwoba abantu batekewe n'ubwoba bafise amakenga y'ibi hamwe na biriya abantu bafise ubwoba bukomeye bari gutinya cyane urucanco mbega ukuntu abantu batinya urucanco bari bakwiye gukoresha ubwo buryo nyine kugira ngo batinye n'icaha dusenge kikumva iki jambo ry'imana ririko rirakibwira uno munsi kandi ndaguha ibyizigiro yuko hamwe wogendera ku buryo ugiye kubyiga uno munsi mu ijambo ry'imana uno munsi rigiye kuvugwa mugenzi ukwiye guhinduka ikintu gikomeye kumbure abantu cyangwa ibintu ibikoko bishobora gutangarira nk'uko agahenda abandi bamarayika ububi n'ububeshi n'ibinyoma nibyo byahoze bimuranga kandi akomeza ku karuhariwe kugira ngo ashobore kuyobya no guhenda ikiremwamuntu mu mutima wiwe hamwe no mu bwenge bwiwe yaba yiyumvira yuko byomubera byiza mu gihe abatuye ku isi bose atanumwe yoba aciyumvira kubaha imana atanumwe yoba akigendera mu by'imana yavuze atanumwe yoba acemera cyangwa yitonda atondera amategeko y'imana iki nicyo cyifuzo ciwe cya mbere akora iyo bwaba uko ashoboye kose kugira ngo ayobye kandi noneho akure abantu mu kuri kuzima kwa bibiliya petero avuga ati mwirinde ibiboreza mwame mugabye umurezi wanyu ari we wamugwanitse agendagenda nk'intambwe yivuga amazina arondera uwarotsa petero niko abivuga avuga yuko umugwanizi akomeza gukorana umwete udasanzwe ntarambigwa naho wogororokera imana wewe ntapfa kuvuye ko akuguma inyuma ikimugenza ni uko akurotsa agukura umutima wawe awukura ku mana ni iki satani aba yifuza gushikako dukwiye kwirinda imitima yacu n'ivi impande ya yesu n'akanya gatonya ku buryo satani aturondera ariko ntaturonge iyo umuntu afashe ingingo yo gutandukana n'imana iyo uhaye satani akanya gato gusa gato naho yoba ari isegonde rimwe gusa aba yiteguye gucakurutsa bariko barakura ibyizigiro byabo ukwizera kwabo ku majambo y'ukuri y'imana rya jambo bibiri tubwira ngo ni itara rimurikira ibirenge byacu kugira ngo byanke bikunde ntidutsitare abantu bariko barakura ibyizigiro byabo kuri iryo jambo bakabishira ku majambo y'ibintazi ariko aravugwa n'abanyepolitike amajambo ariko aravugwa n'abanyesiyansi abajambo ariko aravugwa n'abakire abantu batunze cyane ku isi bagashira ibyizigiro byabo ku majambo y'abanyedini abantu barongoye idini turi mu gihe aho abantu b'abanyedini barongoye amadini bariko barakora utwigoro twinshi ku bantu babakurikiye nyamara handitswe ngo ijambo ry'imana ryavuze ngo bakabiramparasa ngo na yavuze ngo umuhinga runaka yavuze ngo perezida w'igihugu k'inaka yavuze ngo umunyamategeko w'igihugu k'inaka yavuze ngo umutunzi runaka yavuze ngo urongoye idiniri avuze ngo ni igihe gikomeye turi mu rugamba rukomeye ikirabage ni uko bano bantu bose dushize ko ibyizigiro bimwe na rimwe tubyihweje tukabicukumbura neza dusanga ari ibikoresho bya satani aribo ariko arakoresha kugira ngo ibinyoma byiwe ashobore kubishikana ku bantu batuye ku isi atemera amategeko y'imana uwo nta kuri gushobora kuboneka muri we yesaya igice cy'umunani ni ku murongo waho wa mirongo ibiri havuga ngo dusubire ko byagezwe no kuri bya bishinga intahe nibatavuga ibihwanye nabyo bazokwama mu bwira ntibuce ubu bwira ntibuce Bibiliya irabusobanura neza ni kuvuga ngo umuntu maze bafatwa n'inzara bazoca ntibafatwa n'inzara bazoshangashigwa bavume umwami wabo n'imana yabo bazorama barabe hejuru bazokwitegereza no ku isi basange hari ibyago n'umwiza n'umubabaro ubiriraniye ko maze bazohindirwa mu mwiza nk'umudzitanya iyo abantu bafashe ingingo yo kurenga ku mategeko y'imana ibyago bica bibaza akahonyene batangura kwidodombera imana hakubona yuko ari bo biteje ibyago ahubwo batangura kwidodombera imana ngo imana yabahebye imana yabagiriye nabi imana ni mbi batangura kurogota no gukura ibyizigiro byabo ku mana bagatangura kubishyira ku bantu muri ubwo buryo bakarongera kwigwanira kwigwanira kwabo nta kintu na kimwe gushobora kubamarira ariko ukwidogomba kwabo kwabo no kurenga ku by'imana yavuze bibandanya kubashikana mu bibi ibibi bikabije ibibi biberekeza muri gihonomu igihe rirakubwira ngo ibyanditswe byera biratomoye kandi nibyo dutegereza kwisunga njyewe zisenga ibigirwamana yamara bakabisenga muri buno buryo turi mu gihe abantu bagize ibigirwamana byinshi imana y'ahantu abantu benshi bashize nka kino gihe uzoza wumva kino kintu ngo abantu benshi aho bashize niho nanjye ndi bushire nibyo kino cyari cyiza ariko abantu benshi iyo bashize mu kibi ntabwo bisobanura yuko nawe ubona ukuri wocu ushyiraho ikibi gishize niba abantu benshi bazimiye nk'akarorero ku cyaha cyo gusambana abantu benshi bariko barasambana mwa kino gihe ariko kumvikana yuko kuba abantu benshi bariko barasambana gusambana biciye biba byiza ngo abantu batangure gusambana oya rero ikigirwamana cyo gushyira aho abantu benshi bashize abantu benshi bariko baragisenga mwa kino gihe k'ibintu biriko birakovuga njyane n'iterambere hamwe n'ibindi bakikwegera guhona ubundi bukurikira abantu abahinga mu byiyumviro kubera yuko uyu mugwi ari umugwi wamenyekanye kubera ari umukinnyi karuhariwe eee eh, umukinnyi n'umukinnyi yaramenyekanye hariya ariko iby'imana biracamuroka birababaje rero wewe kubera wumvise ide ide umuntu amenyekanye cyangwa imigwi imenyekanye ati hariya kino kintu bagikoze uku iyi ngingo bayifashe uku nawe ugaca ugendera kuri iyo ngingo mu yandi majambo abashyirahamwe amenyekana n'abantu bamenyekana bariko barazimiza abantu hari abantu babakurikiye babafata nk'ibigirwamana tegera ikigwa mugenzi witonze wumva ikijuru riri kubirakubwira uno munsi yifuza yuko ugendera ko uno munsi batangura gusengwa gutyo bituma twirengagiza iki ijambo ry'imana ryavuze ryoryo ryonyine ryategerezwa kutumurikira mu bihe nk'ibi bikomeye bigoye mu gihe cy'ubuhendanyi bwa satani bukomeye bwo mwa kino gihe birakwiye yuko twiyumvira kuri iki kintu mu gihe abantu bakengera ukwemera bagakengera ukwemera kuboneka mu ijambo ry'imana mu gihe abantu bakengera bakagarariza amategeko y'imana abantu benshi bagaca barazwa inshinga n'ubuhendanyi bwa satani rero imbere yo gutinya urucaco n'izindi ngorane ziri ko ziraba hano ku isi dukwiye kubanza gukora bino biboneka muri matayo igice cya gatandatu ni ku murongo waho wa mirongo itatu na gatatu matayo cumi na gatandatu ariko mubanze mwitwararike iby'ubwami bw'imana no kuguruka kwabyo niho ibyo byose muzobyongerwa abantu dutegerezwa kubanza kwitaho kugoroka kuva ku kwizera yesu kirisito dutegereza gufata ingingo yo kwitegurira tukegurira imitima yacu yesu kirisito kurusha iyindi myitwarariko dufise ku bintu kurusha imyitwarariko dufise yo kumenya amakuru hari umuntu usanga arajwe ishinga no kumenya amakuru y'ibyabaye arajwe ishinga no kumenya n'ibindi ariko kurazwa inshinga y'uko ubuzima bwiwe yoborokora akabwegurira yesu kirisito kugira ngo abe waganza mu buzima bwiwe bikanka hari abantu benshi uno munsi baratwa inshinga n'amazimwe baratwa ishinga n'ubutunzi baratwa ishinga no kumenyekana baratwa inshinga n'ibindi baratwa ishinga kumenya yuko urucanco rwashyize mu gihugu runaka baragushinga ukumenya ati abiteje urucanco bapfuye n'abatapfuye ntibariya ariko hakurazwa ishinga nuko imitima yabo bayegurira yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo biranse mbega ukuntu natanguye ndababwira ngo mbega ukuntu abantu benshi ku isi bariko baratinya urucanco rwa korona agata ibikoresho byiwe byo kwica agafata ingingo ati ndirutse ndirukiye kuri yesu kirisito natinye ukwica nk'uko nahora ntinya urucanco mbega ukuntu bofata ingingo ikomeye nk'iyo bihaye kuvuga ati njyewe bazotuma banyica hako niteze urucanco mbega ukuntu wofata ingingo nk'iyo ukavuga ati notuma nemera nkayo ubugingo bwanjye Ako icaha kiguma muri njyewe nkazoshana naco ijambo ry'imana uno munsi ririko rirakuburira rikwereka imizi y'ibyago imizi y'ingorane ku isi nuko wewe wahaye icaha icyicaro mu buzima bwawe imizi y'ingorane n'ibibazo nuko njyewe nahaye icaha mu buzima bwanjye hamwe no kwirukana icaha n'abandi bose bakirukana icaha bino bibazo byose byoca bihera ninde ateje ibibazo ku isi none ubu rero abantu kino kibazo iyo kivuze baca batangura kuraba kuri bagenzi babo ati kumbure ni naka abandi kumbure ni naka hari n'abagiriza papa ntange ndamwagiriza yamara waraba ugasanga na wewe uri mu bantu bateye ibyago ku isi kubera yuko wahebye ukwizera kuzima n'abandi bantu bigira ngo bari mu kwizera kuzima yamara ugasanga bakorera ibibi mu mpisho binyegeje kureka kwizera iby'abazimu satani arashobora kwigira nka marayika w'umuco ni kuvuga ngo bino bintu bibiri hari abantu bazi yuko satani ari ikintu cyirabura nk'ino pantaro hari abantu bazi yuko satani nkeka bamwiyumvira ukundi ariko mugenzi nagenda kubwire yuko satani ashobora kuba umugabo wawe ashobora kuba umugore wawe ashobora kuba umukuru w'idini ryawe ashobora kuba umunyepolitike runaka ashobora kuba icyo kintu cyose cyo gutandukanya n'imana kigatuma cerekeza ubugingo bwawe muri gihonomu biroroshe yuko yokwihindura umukobwa mwiza biroroshe yuko yokwihindura diporome biroroshe yuko yokwihindura ikintu cyiza cyose gishoboka kugira ngo ashikire umutima wawe awuyobye imbere yuko urondera gukira indwara imbere y'uko urondera ibyiza bya hano ku isi banza ukize ikintu gikomeye mu buzima bwawe banza wirukane icyaha mu buzima bwawe kwanza heee ibyanditswe byera bivuga ngo mu gihe nk'iki gikomeye muri ubwo buryo bw'ubuhendanyi bwa satani ngo azoteza indwara maze abantu bose badafise ukwizera gukomeye izo ndwara zibafate maze izo ndwara zimaze kubafata bakure ibyizigiro ku mana babishyire ku bantu kubera yuko ibyanditswe bivuga ngo azoca atenza n'abahinga bo kuzivura abasenzi bandi bavuga ngo ndategetse ibyo ntibibe azoguteza ubumuga umugana ukuguru acarungika n'umukozi wiwe yigira abona umukozi w'imana aca kumugurura muri ubwo buryo ibyiyumviro by'uwo muntu yagukijije nibyo bizosigara bitembera mu buzima bwawe ariko ndaraba hari ninde bigeze gushyirako yerekana umuntu yiba Bibiliya. yaravuga ati neretswe yuko ibintu byawe byavumwe hamwe n'ibindi imikoshi n'ibindi byaguteye imizimu ati bizanye tugusengere ati turabitanye tugiye kugusengera ubwo bubeshi nyene muri ubwo buryo nyene mwa kino gihe cyacu azoteza za nyamugigima azoteza ibihuhusi imyuzurira imiriro ya nyakanga hamwe n'ibindi ibi byose ntazobitereza ubusa ndagenda kubwira yuko satani ntafise bifi no kukubabariza ubuzima wewe oya ahubwo satani afise bifi nuko umutima wawe werekeza muri gihonomu iki nicyo kimuraje inshinga bikomeye nicyo gituma afise intumbero bino bintu byose akora imyuzurira imiriro ya nyakanga indwara zidakira indwara z'amadayimoni n'ibindi byose acarungika abahinga hari abantu uno munsi bahagarika amasida ni kuvuga ngo satana ariko arateza amasida menshi kugira ngo wewe imodoka igira ikugonge umukozi w'imana acavuga ati iyo modoka ndayihagaritse ntiribukugonge uca uvuga ati urya muntu n'umukozi w'imana akamariye ngo imodoka ntingonga kandi ikaba itangonze igihugu kirakabiranye kiriganyira kirakabiranye isi irahondobereye irakabiranye abakuru bo mu isi barahondobereye kandi isi ihumanijwe n'abayibamwo kuko barenze ibyageze bagaca mu ibwirizwa bakica isezerano ry'intahava bigize ibihahe mu madini yabo abakirisu babo babakurikiye bakabizera cyane ijana ku ijana ibyo babashikirije byose bakabyemera bagiye kuyifatanya n'abakuru babo abo bakirisu bagiye kuyifatanya n'abakuru babo b'amadini bongere bifatanye n'abanyepolitiki n'abanyesiyansi ya migwi yose namaze kudondagura maze bagirize yuko abasigaye bitondera ibyagezwe by'imana bafise n'ibishingira yesi ntahe aribo bazana ibyago vuba bidatinze nk'uko twabibonye mu byigwa biherutse inyuma niko bimeze umugwi uri kurarenga ku by'amategeko y'imana nk'uko twamaze kubibona biri muri kamere ya satani yo kwiyambika ishusho ya marayika w'umuco uzokwigira neza werekane yuko ari we uri mukuri hama wagirize abantu bari basanzwe bari mukuri bitondera ibyagezwe by'imana ni igihe cyo kwirinda kuko ubuhendanyi bwa satani buri ko burakorwa mu buryo bwinshi bushoboka ari kuzana ibintu kugira ngo bisamaze abantu nta kintu na kimwe kiri ko kiraba ku isi kitarimo ubuhendanyi bwinshi nta mpamvu yo kuraba ibintu uko vizuweri uko ubibona ahubwo ukwiye kubiraba wimbitse indani muri byo nta kintu na kimwe kiriko kiraba ku isi kitarimo ubuhendanyi bwa satani mu gihe cyoba kiriko kirakorwa n'umuntu yakiriye satani muri we eee eh, ntibutegereza kubimenya nimwumve namwe abasoda abasoda ngo bacunge umwungere mukuru w'i roma izi ni inkuru zahaciye zivugwa ngo abasoda ngo bacunge umwungere mukuru w'i roma baremye baraheba akazi ngo banse gutega urucanco rwa korona virusi ikibazo naciye nibaza mbega bano basoda banse bahebye akazi kubera bemeye gukurikira yesu Kristo no kuvavanura n'inyigisho zisanze zigishwa i roma oya ngo babihebye kubera urucanco gusa none kutiteza urucanco kwabo bizotuma babona ubwami bw'imana mu gihe batokwizera yesu nk'umwami n'umukiza wabo niba icyo kintu kidafise intumbero yo kujyana umuntu mu bwami bw'ijuru nta mpamvu yo kugitaka umwanya nta n'aho bisa bihwaniye n'ibyo dutegereza gukora mu bufaransa ngo abadogiteri n'abantu bize amashuri menshi baremeye ngo baraturira diporome zabo kubera ngo kwanka gucandaga urucancu rwa korona virusi ikibazo ni cya kindi nyine uca wibaza mbega bano bantu baremeye baraturira diporome zabo mu ntumbero yo kwakira yesu nk'umwami n'umukiza wabo ngo bahebe icaha burundu wapi turi mu gihe umuntu ariko arasambana mu ihoteli avuga ngo nje nta rucanco nzokwiteza turi mu gihe umuntu yica umuntu cyangwa ariko aratukana uwo ariko arabesha n'uwo ariko aragira icyaha arakora icyaha runaka wese avuga ngo njyewe nta rucanco nzokwiteza ariko icari karagikora mbega kutiteza urucanco bizokumarira iki muntu kandi impera uko ubuzima bwawe uriko urabwerekeza muri gihonomu mbega ukuntu abantu batinya urucanco byobaye byiza ariko baratinye n'icaha ibi biri gukorwa ahantu henshi hose hashoboka hari kuba ibitangaza byakumiza biri gutuma abantu babona yuko ikintu cya mbere ku isi bakwiye gutinya ari urucancu ariko icyaha cyoco ntibagitinye mbere no gufata abantu ku ngufu mu bihugu bimwe bimwe ewe utonda ku kazi ari uko witeye urucanco rwa korona virusi ukora ikaruku rwitege gutyo abantu bagaca batangura kuyitiranya urucanco hamwe n'ikimenyetso cy'igikoko bagaca bazimira abantu benshi bagiye kuzoshirwako ikimenyetso cy'igikoko batabizi ubwenge bwabo barabukuye mu kuri bazi yuko ikimenyetso cy'igikoko ari urucanco maze bashyirweko k’ikimenyetso cy'igikoko batabizi e, iyumvire namwe nk'ababyeyi nta gihe urakubita umwana ngo nuko atariye ukanamuvura nta muntu arakubita umwana wiwe ngo ni uko yanse gufata imiti ya malariya niryo rya mbere umuntu afashe umuti ku ngufu ibi ndabivuze iki simbivuze ngo ugende kwiteza urucanjo kubera yuko ibyo twumva twumva bikirimo urujijo kubera yuko bivugwa yuko urucanco rwakozwe mu buryo bwa gihutihuti muri ubwo buryo bigatuma rudashobora kuba rufise ubudahangarwa uwagwiteje rimwe bakamusaba kugwiteza irigira kabiri kugira ngo aronke ubudahangarwa bw'umugera hama kandi n'ubu twumva ngo bari kuvuga yuko abagwiteje kabiri bazokwiteza n'ubugira gatatu kugira ngo bashobore kuronka ubudahangarwa ntawuzi yuko batazozanira igira kane ibyo byose nibyo twumva mbega yesu yarirukanye icyaha muri njyewe sinkiganzwa n'icyaha ariko nganzwa n'ubuntu bamara kubona ati bino biratunganye Singa yesu aguhe iyindi ngingo uri bufate niba uri kumwe na yesu ategerezwa kukwereka ingingo yindi ugwiye gufata kuri ino ngingo dutegerezwa guheba icaha tuzi neza yuko ibyanditswe byera bivuga ngo mwebwe nta byago nzobateza ibyago ntibizobashikako abantu bizeye yesu kirisito abakirisito bukuru uno munsi twarahawe umuco duhabwa inyigisho zo gutahura ibimera imana yaduhaye tukamenya ati kino ndacihereje kiramvura iki ariko ari kugira ngo turonke amagara meza yo kwamamaza ubutumwa bwiza no kwerekana ishusho ya yesu kirisito muri twebwe ya yindi yari afise yo kwitaho abagwaye abapfuye n'abafise ingorane zitari zimwe amasomo turangiriza ko n’amasomo atatu gusa zaburi y'ijana na cumi n'icyenda ntibazosubira kwihumanisha ibigirwamana bo byose ubwenge ubushyize kuri yesu uheba biriya ushize ubwenge kuri biriya ugaheba yesu nuko bimeze canke ibicumuro byabo byose ntibazosubira kugendera mu bicumuro byabo byose abeguriye yesu kirisito twebwe abiyeguriye yesu kirisito yesu aduha ubudahangarwa bwo gutsinda ikibi cyose uko niko bazoba abantu b'imana imana nayo ngo izoba imana yacu mbega ngenzi kumaze gutahura ibi kumaze kumenya ukuri ukamenya ibibi iyo biva n'ukuntu biza kandi mugenzi ukaba umaze kumenya yuko ubuhungiro ari muri yesu kirisito gusa umaze gufata ingingo yo kwegurira yesu kirisito usigara ugendera ku ijambo ry'imana gusa ugakura ibyiyumviro mu bantu mu banyepolitike nk'uko twamaze kubidondagura uhamagarwa gufata ingingo yo kwegurira yesu ubugingo bwawe